алейкум барыңыздарға қыздар жана балдар эжекелер байкелер кайрадан эрке сары шоусу эфирде бүгүн биздин эфир өзгөчө болот деп дайыма айтып берем бирок <laughs> бүгүн чындыгында өзгөчө болот анткени экеси шаң экеси тамаша юмор күлкү болмокчу досторумду чакырдым ак өргө бой самат жана куба студияда ана куба кол чалап алсын келіңіздер андайсыңар сіздер жаш одада ұшылып басасыңар ба негізі ей ұшын атайын даярлап келгенбіз а ұшыны ұшыл сырын берсін деп жоқ ұшыл немені басқанды бүгін презентация қылдыңар иә ооба сататабыз бұл басқан походкабыз беш жүзден да беш жүз мына арзанырақ екі жүз елуге бар бірдеме жоқ екі жүз елу баяғы заманда дкнышменле бітті ошо беш жүз байыған тұрып қойсаңдар ба бірақ бүгін бізде телеберуде да көп нәрсені сатыш керек болот өзүңөрдүн харизмаңарды юморуңарды ырларыңарды даярбызбы соодага даярбыз эми бүттү келгенден кийин бүттү да жап даярбыз болды болду да анда кол болсун самат куба бизде конокто кандайсыңар Э, бізде қонақта э, куба менен самат бірақ бізде студияда эки эле стөл бар да ошондуктан э, мен силерден интервью ала албай калат экенмин бири бириңерден интервью алып тургуларыңыз келем э эмне деп алабыз самат мырза биринчиден куттуктайм жакында эле сиз алдамчы кеңес кара арасында гран арасында гран прини жеңип алыптырсыз э ошол жөнүндө бир ой айтып кетпейсизби эми кубаныч мырза чын айтканда бул призди алам деп күткөн эмесмин күтүлбөгөн жерден болуп калды ал эч нерсе эмес жакында эле сизди толуп бараткан балдардын арасында экинчи орун алды дейт ошо чынбы чын ооба мен да ал жетишкендигиме абдан кубанам биринчи орунду ким алыптыр ошол кызыктуу болот толуп бараткандар арасындабы эмил эсеналиев алып атат го құттықтаймын сіздерді дағы а сіз былтыр ұйықтап қалғандар арасында да чемпион ұтып алдыңыздар иә чемпион мен ұйықтап қалғандар арасында екінші орын алып қалдым да бірінші орын кімде кім нұрлан насип шақыра шақыра кетіп қалып тұр ғой қандайсыңар мен жақында тегі гезеттен оқып қалдым жөн былдырай бергендердің арасында бірінші орын алыпсыңар иә биринчи орун э гран-при э рахмат э жөн эле былжырай бергендер деп э сен үчтү алдыңбы э мен үчтү алып калдым сен үчтү алдың э силерге жетиш дагы кыйын болуп атпайбы никиде ким дебейсиңерби ким малахов экен бул деген эми баягы интервью баягы бири бирибиздин маанайыбызды көтөрүү дегендейчи кичине баягы жеңилдөө дегендей алдыда болсо мындан да кыйын нерселер күтүп атат куба жана самат бизде конокто биз чыныгы таймаштарды баштайбыз Our love is alive. Oh. биз ырчылар менен бул жерден ыртаймаш же болбосо айтыш конкурсун өткөрчүбүз бир музыканы коюп туруп анан ырлар менен айтышчубуз да эми силер албетте юмор жаратуучу болгондуктан э, юмор жаатындагы конкурс Сілер билесиңер кузнечик деген сонун конкурс бар чегиртке в траве сидел кузнечик эми арасында болот түшіндіріп кетейін азыр мындай болот э, мен ырдын эки сабын баштап берем э, куба мырза улантат ал эми самат мырза жанчыйт мен биринчи сабын самат акыркы сабын э акыркы сабын күлкүлүү кылып күлкүлүү кылып сен экини куба бирди э. мен бирди <laughs> э бирди күлдүрүш керек элди күлдүрүш керек э ооба күлүлөчү макул аракет кылабыз аракет кеттик анда мен баштап берем силерден зависит дегендей а менден э менде канчалык сөздөр жакшы болсо силерден ошону жакшы чыгат э жоқ болады әрекет қыламыз анда эмесе импровизация бардық нерсен бары азыр импровизация кеттік болжаулар алмашты алмашты негізі біз үйленгенбіз жақсы жашап жүреміз аялдар өз жырғайт біз деле жырғайбыз елестеткіле елестеткіле біз деле жырғайбыз елестеткіле елестеткіле біз деле жырғайбыз жора гуляны көрдім жақсы кино екен а мен болсо гуля алда ненің нұрайыңыз елестеткіле елестеткіле алда ненің нұрайыңыз елестеткіле елестеткіле алда шашады бары соның хай келтіресің да Ай, деп қоямын деп не болды елестеткіле елестеткіле екі көзге не болды елестеткіле елестеткіле екі көзге не олды? кеше күні құрсақ ашты біз столовыйға бардық столовый қарызға жазбай Biz çuğum ducedik. Lestekle, lestekle, caman tamak cedik. Lestekle, lestekle, caman tamak cedik. stop, stop, stop, stop, stop. Stop, жақсы болды, жақсы болды. Ей, келмей, мен бір тур көрейінші. Не машина? Не машина бірінші? Э, кеттик. Актан жолдо баратып, банка таып алды. банка банка ооба банканы төшүнө тагып анализ тапшырды элестеткиле элестеткиле анализ тапшырды элестеткиле элестеткиле анализ тапшырды Әрке сарыға келдік жақшы манай бердік элдин бары қол чабып Ақтанға чоң рахмат элестеткиле элестеткиле сарыға чоң рахмат элестеткиле элестеткиле сеткілі, чоң рахмат жақшы бізді кезекте тапқан тапалақ оңой эле де бұға шейін мен ә, баяғы шақырылған менен өзім ойнап жүрсем мен азыр өкінгор таймашасы бар экранға белгілі ырлардың биринчи саптары чыгат силер ошол саптарга күлкүлүү кылып улап коюшуңар керек сөздөрдү түшүндүкпү күлкүлүү болбой калса кантебиз күлкүлүү болбой калса жазалайбыз жазалоонда эки түрү болот сиздерде тандоо болот мыйзам чегинде эмес э мындай эле мындай эле мыйзам чегинде эмес кол койгон эмеспиз эчтеке <laughs> болуп мысалы кечирип инстаграмдағы мисалы үчүн инстаграмдагы пост ә, нұрлан нәсіптің постының алдында ә, жаман нәрсе жазып салу же болбосо біздің бұл жақтағы бір лимонды жеп қою деген сияқты нәрсе болот да тандап туруп анан кыласыңар лимон жеген оңайырақ болчу да кейін просто бұл жаман нерселер көз айналып жатат да жакшы хейтер лимон кызыктуураак лицосы хейтерлердин лицосу ғой турбайбы э? хейтерлердин башчысы боламын жақсы представитель хейтер групп деген ушул ачкан хейтер групп жакшы баштайлы баштайлы биринчи ырды э, эле чыккана о кош лушубеки жаш дегенди улантыш керек балас басма десиңер ким таба калса баса калып батбаттан беш секунд берилет эң кош лушубеки бирок азыр мен ырдасам күлкүлүү болбой калса мен жазаланып калган атам да э жок эми саматтын кабыздан а экөөсүн айтыш керек э башта куба <coughs> сен башын баштап бересиң же өзүм эле айтып кош лушубеки жаш киф ойнотту рейндж ровер <laughs> <laughs> ылдап кәне. Ә, мен мен күлдім мен күлдім мен күлдім рахмат сен ғой любой нәрсеге күле бересің арттағылар күлсін қылап кел любой нәрсеге баса жоқ мұны баспайды тілде қалсам болады кәне. Қошылышу екі дұп болып тұр жар жар біздің көрушілер э, инстаграмда отырып айтып ұқсайды да менің ойымша <laughs> гиф дегенді білбейді ұқсайды просто самат туғандарын ала келген <laughs> жақсы болды жақсы болды анда эмесе э, куба мырза тандайсыз жазалообу же болбосо тандагыла кайсысын токсон төрт э <laughs> тамаша алты алты о чач уа чач бул эмне бул деген азыр могул жерге келип жанагы депиляция менен могу жүндүн баарын алып кетет же болбосо э, чолпон талипбектин э, акыркы постунун алдында акыркы болгондо бирок рекламалык пост эмес өзүнүн сүрөтүнүн алдында чолпон эртең келип менин дүкөнүмдү эки килограмм картошкага реклама кылып кетчи сага да эмнени реклама кылыш деп жазыш керек <laughs> чач чачпы же ушул чолпонго жазабыз эркек болсоң ушуну танда рискованный экен ә? э бирок колдо туура эле түшүнүшү мүмкүн да чолпон юмористтенчи деп эле койсоңор да талипбек жазып атсаңар может каалаган бир чолпон байкенин аялына жазсын жаңағыдай болды да тұра все хорошо комментарий таңдадым мен чолпон талипбек иә жақсы кел анда телефонды алып шығабыз дароо ушул заматта чолпондун постунун алдына түшүнөттүр тур э түшүнөт тур эми эми билбейм жок түшүнбөсө деле эми бул эме да утулуп эми ал сенин проблемаң түшүнөбү түшүнбөй эмне болсо ошо болсун деп туурабы рахмат сиздердин тең чоң рахмат кеттик акыркы постко э бул жакшы жакшы пост экен болды окшойт <laughs> э көлүм реклама кылып кетчү точка коюп кой неграмотный деп ойлоп калбасын болды кетти о кол болсын, болсун азамат чолпон азыр посттун алдын ачып туруп шок эле болуп калат болуш керек э кетти кийинки кыр мына қарай берем қарай берем а кеттік кеттік мындай башында эметип айтып койсо болот да окуянын башталышын айтып қойса анда ак өргөдө баня жаккан бала ким ал ким сизби жок эми бирөө да карай э. берем карай берем эшиктин жыртыгынан карай берем жок эми эме деп да турабы болды ғой гиндікті бар ғой бияқта клиент он бес минут қалды парилкасын қарап айтып отыр ғой мен уже баняда дегенде эле уже біліп қойдым да мен деле біліп қойдым күлкілмес болып қалды менікі жақсы болады е кеттік затравкасы жоқ әлі нормально қармалып қойсаң ғой күлбейші қарай берем қарай берем қачан бошырақ маршрутка келеді деп қашан бошырақ анда э, да бір вариант айтайын ба э, э, <laughs> жаңа кудрявый жаныш бар ғой тарай берем тарай берем андай болса кете береді да варианттар кредит берем жашай берем ыйлай <laughs> берем андайда менде бир мүшөк бар не алып ошондо сонда сонда эмнеге неге карап атасыңар дейм да сен чечишиң керек мен менин оюмча э, кубаныкы жакшыраак болду анткени эми мончо деген тема өзү эле мындай менин оюмча дагы ошондо мен эмне залаха считает что ли <laughs> это потому что я белый Ага. кеттик самат мырза өзүнө. өзүнө э. үч үч үчтөн эмне бар болду экен ачууну ачып атат о бул катуу да э. түшүндүрүп кетейин э, бул жанагы васаби деген бар го жанагы суши роллун жейбиз го ошол васабиге э, ой васабини мына нанга шыбап туруп жеш керек же болбосо экранда жанагындай кимдин постуна эмнени жазабыз бул васаби мына нурлан нурлан насип окшойт э <laughs> нурлан нурлан насипке нурлан шиштака тандашып койчу мага сени шоу дүйнөдөгү шиштака боюнча мастер дейт го дейт <laughs> э, мен адамдар менен мамилемди сактап калгым келет <laughs> ошондуктан васаби жейм <laughs> э, эми самат мырза э өлөт азыр монусу чоңураак экен э мону жейин <laughs> жоқ могу тіл жақсы бір екі тіштеп тұр эле анан бойдон турсак болот андан бөлсе мына камера суу барбы аркасынан нары түртүйгөнгө <laughs> суу суу алып келгиле түрткө атпайбызбы анан колбасага берип коесуңбу <laughs> э, жакшы самат колбаса келсеңер мага деле ала келгилечи да кеттик кайсы камера мына биякта нұрлан нурлан сен үчүн дос азыр азыр азыр келеді атасы қазір келеді келеді болды болды жетеді жетеді кетпеді мына эргасы жоқ біле негізі васаби деген не екенін деле білші емеспін Эй, мен бұны білемін да екенінші. болды сауыр сабыр қылай болды чоң рахмат біз читеп қалбайсыз ұлғаталы миге тебеді Мен, мұрынға тебеді гигр ақта деп өзің берген менде бір версия бар айтшы сен де қатысшы біздің курсқа эме бар ғой мынау гүректі саптап қойшы деп қой аталарчы ошоға арналған да сапта деп өзім берген жалғыз күрек сапталбай ошол бойдан складта жатат дегендей да <laughs> эки васаби <laughs> эки васаби жана бир лимон кеттик барбы таппай атпаймын эмне кылайын куба мен версиям бар бирок утулуп калаарын билип атам бирок баары айтып коеюн э жоқ азыр версия болсо бирок биякта жок болсо утасың аны а все анда все болот сакта деп өзүң берген айклаудтун паролю сакталып ошол бойдон менин чөнтөгүмдө чөнтөгүмдө жүрөт э. э, жок э, кечип калып алам артка түзүп салгачы а таптым бирок бірақ қандай оқады білмеймін бірақ кеттік бұл жаққа енді мені сүннетке отырғызған кішкентай кезімде сүннетке отырғызған байке ырдап атады же ырдап беріп атады ошо орындалады сақта деп өзің кескен жалғыз сүннет сақталу ошол бойдан менде жүрөт бірақ ұтылып қалмадың де кеттік таңдаймыз мақұл бир бир ақырғы қоңырау бұл азыр бізден ассистент келіп тұрып чакана кизетта қаңғыратып тастайды ес башка вариант жоқ болсо бала көптөн көптен бері жоқ болса жоқ болса жоқ болса же болбосо кімге жазабыз а ачуу айранды сагарганда курал а бул илья андашка экен илья андашка ачуу айранды сагарганда курал жакшыраак ырдайт экен мындан ары ырдабай эле койчу дешкен экен экөөң мушташып кетесиңер го дейм мени келип сабап кеткичи э өкөлөп кетет да мага боо кызыктуу болот жагып атат мага курал дагы могу балдардын кебетеси өзү эле страшный экен го чакасы <laughs> эмесчи чаканы тандайм чакан э акыркы коңгуроо кеттик э жакшыраак жакшыраак жакшыраак жаңа ақырғы ұрған удары жақсы болды иә <laughs> куба Мен мені мені танып все жақсы болып қалды жақсы кетті кейін көр кейін көр қиналдым мен таппай сендей қан досты дегендер да қиналдым мен ливерпуль командасындағы ойыншылардың ыры бар виналдым мен а сен болса хендерсон дегенші шақаны алып келсеңдер да қайра бәрі вариант не кеттік қиналды алмайды оқы чақа сен нұрдайлик жатып эле кыйналып баштадың кыйналдым мен таппай ушул ырдын ал кыйналдым мен таппай гүл күмішті өрдің аяғын авария сен тұр ғой не айтпай жатасың қиналды бұл мен таппай жақсы вариант қиналды куба қиналды мен таппай жақсы вариант деп атады да жаш осыны әлі айтып жатады кеттік бар ғой сіздерде мен кошулушту эки жаш ошондо эмне кыйнап атат ошондо меники кичине э, логикалык жактан жакшыраак алып келишет алып келгиле а тандайсыз да ооба тандайсың биякта жакшыраак болчу жок мен мойнума эле ала берейин эркекче эле жок мындай кылып алып отуру дагы бир вариант анда кубаныкын жакшыраак ырдатып койчу тастыктап койсун өзүнүкүн жакшылап ырдап кой кел кыйналдым мен таппай жакшы вариант аппай күлкүлүү вариант жакшы болду мына жана бир моюн алган э Мойын моюнуңар алдыңар да утулдуңар да ооба болду тандагыла мен тандай берет окшойм биякта э кетти тандай жесткий бирдеме берилечи могу жигитке а бирок бул васабиден жана жабыр тарткан негизичи тобу же буттарын сындырып ийген бирдеке барбы дагы болобу башка чапкылап төшкө тепкиле деген сыяктуу бирдекелер болсо келип тандабайсың дагы болобу да төрт ошо төрт төрт тандайбыз төрттүн артында эмне бар эле кеттик беш кол тең эмес беш кол тең эмес <laughs> негизи төрт эмне болот бул эмне колун кесип салбайсыңарбы теңдеп <laughs> теңдеп салбайсыңар мындай кылып <laughs> беш кол тең эмес деп туруп бешеуін теңдеп салып ал жоқ қазір мына ешкім лайкиге бөлмейді деп тұр төрт тіл алып қалады қолдағы қолдағы ей мындай қыласың қазір лак алып келеді лак анау қолдарды лактап бересің э, жо болса жо болса несі бар екен бізде инстаграм о мирбек атабеков мончоға барған жаттым эле баягы мочалканы кайтарып бұл жақсы эле го дейм иә все-таки лак, да? <laughs> Все лак болды э, как раз гулян на ней деп міне давай кел э, онда лак жақсы мирбек атабеков Мончо барбай қалды ошондо так э, куба мырза На. ух жора гуляда бое беріп қолдарды гонгон. көнгөн азыр жора гуля тасмасы кетип атабы дагы эле токтоду болду токтоду жок бугун колу кетип атпайбы же боегон сізге наказание болуп атабы э? <laughs> э жакшы мындай өмүрү салонубуздун аты эмне салондун аты куба beautiful бир фан studios <laughs> куба beautiful <laughs> шугаринг ушундай салондар бар ғой кыздар ача алышат шугаринг кылабы шугаринг ал деген жанагы шуга дедик го кичинекей балдарды ошондой да жоқ жоқ жок бухаринг кылат сен сен асфальт бояғандай эле көрдүң тырма эмесинде асфальтты бояп салышат го көрсөтүп коюп эле мына кол эмес эле мындай ушул кол менен кулабыз койбойсуңарбы о самат куба тапкан тапалак аягына келип жетти кол чалар болсун достор эми россиядан Қырғызстанға акча которуу өтө оңой болып қалды, азыр мен сіздерге сбербанк онлайндан мбанк онлайнға кантип акча которууну көрсөтүп берем сбербанк онлайндан чет банкына которуу бөлүмүн басасыз андан кейін кыргызстан банкын таңдап, алчу адамдын аты жөнін жана телефон нөмірін жазасыз андан соң баардыгын тактап төлөөнү аткарасыз болду сиздин акчаңыз дароо эсепке түшөт оп эле мына токко кандайсыңар токко негізі жашоодо негізі только аябай деле нежелательно жок бирок бизде желательно да электричествоны төлөп турабыз деген азыр оп оңай эле шок факт деп аталат бул конкурс шокер менен силерди уруп турабыз экранга текст чыгат кезек кезеги менен биринчи самат баштайт сиздин текст чыгат ошону ыры жаңырат ыр жаңырыш аркылуу текст жаттап калыш керек анан аны кайда минуска кырдап жаңылган жерден мен ток менен басып турам э куба мырза кеттик анда куба экөөбүз кел бияка туруп турбайлыбы куба Э, саматты көрөлү да кол чабуулар болсун самат мырза экранды карап ырды жаттаңыз э. мен биринчи атаман деди самат атан сураштырсак балдардан коркобуз дейт биз андан дайыма баластан да таяк жейт балдар андан дайыма баластан да таяк жейт балдар андан э, самат мырза бул жака келип алыңыз оп оңой эле кеттік мен берінші атаман деді самат бір атан сұраштырсақ балдардан таяқ деді <laughs> ә, жақсы екен ә, кеттік экранға мұныңар бұл эле унуттуруп коет го мээге тээп ошондой да көзүнөн жаш чыгып кетти <laughs> атаман деді самат бір атан балдардан қорқобыз дей бизандан дайыма баластанда таяқ жейт балдарандан дайыма баластанда таяқ жейт балдарандан кеттік мен биринчи атаман деди самат бир атан балдардан О боже, какой мужчина. мен биринчи атаман деди самат бул э, баскынга эмес э мындай эле мен биринчи атаман деди самат быратан сураштырсак балдардан коркобуз дейт биз андан дайыма баластандан таяк жейт ал балдардан э? кеттик музыка болду э? бир жагындай <laughs> менчи атаман деди самат ыратан сураштырсак балдардан коркобуз деди дизандан дайыма баластандан таяк дей балдарандан дайыма баластандан таяк жейт балдардан <laughs> Қол тердеп кетиптир бұл келем эмес бүт эле жерин тердеп кетиптир <laughs> куба мырза качан алабыз алып коелу э алып эле салалычы балды балды жакшы болду окшойт көрелі көрөлү биякта из калдыбы манту два оқыған ғой ушул ә. текстти мага ырыла айырыла ушул бе мындай <laughs> чын эле өлүп кетейин өлө катып урду мени мен деле ушинтип турат жашо ә. кеттик куба өзү өзгөчө ойноп коет алчүкө фанаттары бир көчө колдоп турат бөтөнчө ушул ырды төккөнчө токуратко бүткөнчө ушул ырды төккөнчө токуратко бүткөнчө ештеңе айта алмай қалдым эми майлы жоқ келе жаққа тұр э, э, куба өзі өзгөчө э, біз деле ушинтип келгенбіз <laughs> таш түшкөн жерінде ор а ток ток тиген жерінде ор болады а ток тиген жерде оқ болады <laughs> куба өзү өзгөчө ойноп турат алчүкө <laughs> ойноп коет алчүкө кел көрөлү э кел бияка тур куба өзү өзгөчө ойноп коет чүкө фанаттары бир көчө колдоп турат бөтөнчө ушул ырды төккөнчө ток токуратко бүткөнчө ушул ырды төккөнчө ток токуратко бүткөнчө куба өзү өзгөчө ойноп коет ал чүкө фанаттары өзгөчө колдоп турат бүткө жаткан ай бияктагы кишиге оңой сезиле береткен го ооба эй мен дагы мен тиякта ойым мыякта сөздерім тиякта окуп атат да ошон үчүн чогулуп албайсың да башың каякта куба өзү өзгөчө ойноп коет алчыкы фанаттары бир көчө колдоп турат бөтөнчө ушул ырды төккөнчө токуратко бүткөнчө ушул ырды төккөнчө токуратко бүткөнчө куба өзү өзгөчө аба өзү өзгөчө ойноп коет алчуку фанаттары күнгөчө колдоп турат куба ичинен сыздап коет экен ичинен сыздап коет экен көчөт коюшчу жагып атат да эй мен жатталбайт окшойм деп чечтим ой бул жатталбайт окшойт беш жолу уруп туруп токтотпойлубу и кеттик эми бир жолу макулсуң эми бир э бир шанс бергиле азыр эми бир шанс өзү өзгөчө ойноп коет ал чүкө фанаттары көчө колдоп турат бөтөнчө ушул ырды төккөнчө ток токуратко бүткөнчө ушул ырды төккөнчө ток токуратко бүткөнчө куба өзү өзгөчө ойноп коет ал чүкө фанаттары көчө колдоп турат өзгөчө ушул ырды бүткөнчө тогуратко Kalacaklar olsun. Алай Бізде киллер караоке балдарын сынағына сынбайсың ғой мергенчин шақыралы Мерген байке келіңіз азыр балдарды атқылайсыз біздің балдар оу қандайсыңар жақсы даптай әрі оп оңай эле азыр сіздердің ырыңыздар кетеді апаға арналған сіздер болса ыр жүріп жатқанда оның башқа кеш керек келді келді кеттік анан бул биздин темирге кармап туруп саламдайсыңар гана салабыз э? э мындай кылсам болобу болбойт бутту көтөр мындай э көтөр так э, ушинтип ушинтип алып ырдайсыңар салаңдап кана самат э, силер жерге түшөр менен биздин мергенчи аткылап турат аткылап катуу тиет о боже ошондуктан жерге түшпөй ырдайбыз анда эмесе ак өргө бойс эрке сарыда летс go апатем ай очында айтсам абдан сені сағындым ай ұйықтасам да түшімдесің жылмайып маған күлесің оу жылдырды маған жаздың апатем о қанша чарчағарды екен мен үшін ай менің апам татым ағай көзі башы бақыр ағай Апо, апакемай, апакем, апо Апакемай, апакем, апо ай, сені сағындым Апо Afakima yapmakim abo Afakima yapmakim abo Seni sardım Kızı sağa kızdırma bakayım O sağa kızlayın geçeceğim bakayım ay Çoğuşum ne gelenin içine getirdin ben Baba Oh bu balamına O babasına koltuğa mece gittin ha Apan içinde boy duraz duraz ne saklandın Apo, apakema, apakema, apo, apakema, apakema, apo, apakema seni sandım abo Abakima yapakima abo Abakima yapakima abo Seni sardım Beni napam Sen number one napakim Number one napakim Jap kanandımı sardım менен апамдай эй ооруп калса жанымда бар койдум ай е менин апам илегендем менин апам кыргызганам менин апам жактаганда ысыйым болтат менин апам ырдаганда автобеков каяка апакем апакем ай апакем апоу апакем ай сени сагындым апоу Babacıma yapacım babo Babacıma yapacım babo бой сары қол жаулар болсын самат жана кубаға терең билдиребиз аябай сонун болду баардык сынактарда өзлөрүн жакшыраак көрсөттү күлдүк каткырдык жакшы маанай болду силерге чоң рахмат ал эми бизден белек бар албетте жөнөкөй жөн эле кетирип койсок болбойт болчу кол арасында астында тапшырып коелу мына биздин момундай фирмалык белек эрке сары шоусунан ак өргө бойс го бул силерге да э илип койгон бар муну чоң рахмат бул жанагы тиги ваннага эмес э жакшыраак жерге жана ошондой эле биздин даамдуу өнөктөштөн тойбас компаниясынан колбасалар мында талашпай тартышпай бөлүшүп алып мында орду бар <laughs> мунун орду биякта э ушундай э, э, бирок биякта биякта дагы <laughs> дагы көп э балким э, сатып жиберебиз <laughs> жок сатпагыла коштошо элекпиз алдыда кичинекей бонус бар аны ошондо түшүндүрөйүн э ырдап бересиңер дагы бир жолу самат жана кубайга кол чабуулар биз азыр қайра келебиз анда эмесе Ағырғы бойс эрке сарыда бізде бонус кеттик экранды қарайыз жылга эле жатса эч нерсе кылбаса бирөө келип бизге таяк берип салса бетке құдыш, озма жакшы сара И бир здоровый, как корова Вроде мальчик, а ты санчик Колунда таш, оз чоң баш Эй, куба баттан кач мени тепти Кайка, жан башка тепти кайка бетке Эл Брисел, Райл, Вайл, Брисел Райл, Вайл, Брисел Райл, Вайл, Брисел Диккін дишін, диги диги диш пожалуйста расул білдіреміз қырғызстан магнат ойбос компаниясына саун kg жана ошондой досторубуз френдс командасы аттыги баттыги чурманчу чучулеңе бир манту оюн отуз башталды гранатта ташталды балдар качкыла машина келет атпип ых мых сен чык акул Учту қайаққа аспанға Учту қайаққа аспанға энна бена сол энна бена су ар жақ бенділі энна бена сол жатса сен балалыққа барсаң бұлттарға жөленіп